大家好，欢迎收看朱凯绘画第四集，我是朱凯。今天白天，我有一个刚考上电影学院的一个学生，他是考研刚考上，然后他给我讲了一个很有意思的事情。他说他考上研之后呢，他有很多同学问他，说你是在哪儿考的呀？我也想去学一学。然后我考上研，考上研之后，后面的路呢，要比现在找一个工作要顺利一些啊。他听完之后有点不高兴。 他和我说了一下，他对同学这种找工作不顺利，然后又想选一个更简单的方式，或者说可能是一个往后走的一个更简单的，也就是所谓的捷径。他对这个想法或者说这种做法呢，感觉很不舒服。我主要想通过这个事情来说一下我对捷径的看法。当然，我在前面呢，先简单说几句。已经到第四集了，我一直没有对自己有一个简单的介绍。 和在网上能搜到我的信息呢是一样的，我就是一个绘画工作者，喜欢画画，以画画为生。记得在十年前，我一些画画的过程在网上发布过，当时很多人以为我是在办高考班儿，于是有一部分可以说同行是冤家吧，他们以为我是同行，以为我是办高考班的。我指的是一部分，不是所有的，大部分人还是很好的。然后他们以同行是冤家这种心理啊，我想可能是这样说一些不是太友善的话。 当然，这个对我倒是不是太重要，只不过我很费事的用了一两年时间，反复的说，我不是教高考生，我也不收高考生。我现在是干什么呢？其实我一直以来是教喜欢画画的人。我现在都做一些什么事情呢？主要是绘画工作。在近些年，我有一些自己的规划，比如我要将系统理论整理一下，和出版社有一些合同，要写一些书，同时有一些要做的盒子。我指的盒子就是要做一个完整的事情。 这个事情可能是一本书，有可能是创造一个图像的世界，当然这个还要去逐步的完善，一点点完成。那这个呢是我现在做的事情，当然网络上也有一些放的系统的课程，这课程呢不针对高考，而且在界面写的很清楚，建议高考生去找高考的培训机构去进行学习，更具有针对性。同时呢，我也不是教考研的，所有考研的学生到我这来呢，我都要反复解释。 我不是对个人有意见，我只是没有精力去用一对一的指导，然后教你怎么去考上一个学，因为这个对我个人来说，它不是一个跟创造有关的事情，我不是太感兴趣。当然，我教的学生呢，都是在研究生或者是本科生毕业之后好多年，已经从事了好多年工作的这些人，他们基本上都已经是各个公司的领导了，年龄上没有小孩，基本上都是将近三十到六十岁，基本上是在这个年龄段的。 都是要做一些自己要完成的作品的这些人，当然他们过来来学习的时候很高兴了，因为和别人一起进行创造，不管是中间有指导的过程也好，还是中间有教学的过程也好，这个还是一个让人很高兴的事情。至少它不是一个指标式的完成工作，比如像考试这一类的。我不是说这个不好，只是我对这一类呢不是太感兴趣。当然不是说考试的人我不教，而是为了考试而学画画的人。 我没有那么多的精力去一点点指导，所以到我这儿来学习的人呢，在咨询的时候，我都让咨询老师说得很清楚。所有考试目的学习绘画的呢，我建议还是找培训机构。至于你是想完成自己一个完善的成系列的整套的作品的人，或者是你哪怕就是没有太多基础就喜欢画画，那么你可以学我的系统课程，课程学完之后，然后再看你的这个水平再来实体班儿，因为在实体班儿。 所有的学生都是在社会上也是有很多的工作经验的人，他们都要完成自己的事情，所以我没有太多的精力一点点教你怎么去把这个人物的五官比例找准，这个在网络课上都有。我教你这个画面的系列关系，怎么去运用你的工具，这个在实体上就太浪费我的时间了，并且也不是我的兴趣所在。好，那么关于我个人呢，我这次就一次性介绍完毕。那现在我们回到主题来说捷径。 前面我提到的我的那个学生，他的观点我有一部分同意，当然呢也有一部分不是特别的认可。我想每个人都是一点点成长的。关于选择和路，我们在后面有机会再聊。但是不是每个人都非常清晰自己以后要做什么，也不是每一个人都非常清晰自己这一步的选择到底是否合理。他当然需要一些建议，他当然需要一些方法，这个是完全可以理解的。 如果我们走一条路，感觉哎这个东西我就不喜欢，那你当然可以回头，但是往往呢，我想还是需要坚持一下，因为也许坚持着坚持着你就喜欢了。好，那我们继续回到捷径。我个人认为呢，不管是技法还是我们人生路上的捷径，比如像考学，考学呢这只是一条简易的出路，但它并不是绝对的捷径，因为我们不知道如果不考学，你受到生活压力，然后你通过其他的途径能否得到更多的成功。 历史上伟大的艺术家也并不全是通过所谓的最简单的升学或者是考学这个捷径来走向艺术道路的，甚至是不只是艺术，包括科学，包括社会学，甚至包括商业，这都有很多的不能说个例吧，不在少数。当然，它绝对不是主流。所以说，所谓的捷径，或者说我会了某一种技法，我就能表达到什么样，这种想法呢，我建议不要有。技法可以学，那是一种方法啊，那是一个流程。 可以最快的达到我们想要的那个结果，但是捷径的这种心理，我想呢，在年轻的时候不要想得过多。有好的方法提高效率，这是好事儿。但是如果每一个事情都去找那个捷径的话，会逐渐的忽略我们做这个事情的过程。当忽略过程之后，这个事情就没有办法进行了。我举一个例子，一个人他想让自己的商业成功。 如果他想的是我商业成功，最终我能有很好的物质条件生活，那他可能就不会去兢兢业业的，可能从一个小的小卖店开始经营，然后变成超市，然后变成连锁超市，一点点扩大自己的这个事业了。他可能会想着，哎呦，那我开个小卖店，什么时候才能发家致富啊？我买一个彩票，这个可能会更快。他忽略了这个过程，可能离结果会越来越远。所以建议年轻的朋友在人生的初步阶段的时候呢。 尽量是不过多的去想捷径的问题，一步一步踏踏实实的走，那这样的话会离我们的目标越来越近，因为你每天走一步都会近一米。当然，我自己也一直是这么做的。我讲这些不是单纯的为了给年轻的朋友讲这些大道理，而是我和大家共勉。就像两年前我开始写书，本来我可以更简单的用平时关于绘画的系统记录，直接把这本书编排完成，然后就可以很快出了。但是我还是想经历一个过程，很有意思。 用两年时间一点点写，当然现在大家都知道，写书是不赚钱的，赚也赚不了多少钱，非常少。但是这个过程让我很有成就感，而且进一步捋顺自己的思路，和大家一同学习，非常好玩。有的时候我说着说着会跑题，我们再回到关于捷径的问题。有的人可能说了，我们不走捷径，不走捷径，我们可能会离成功越来越遥远，因为永远有更好的方法，更快的达到目的。而我现在刚好要说的就是，结果并不是最重要的。 往往那个结果是突如其来的，我们不知道它为什么就来了。结果是一定会到来的，而我们认为的结果的好与坏，恰巧跟我们努力的过程或者是做这个事情的过程是密切相关的。有的人想成功，那我可以告诉你，当你成功以后顺利了，那无论你在中间的过程走了什么样的路，别人都会说你走的那是捷径。而当有人说你成功了，你走的是捷径的时候， 其实你回看过去，你都是一步一步踏踏实实走的。你会经历很多的痛苦，很多的不如意，很多的思考。就像我们在课本上学到的啊，每个人都背过“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能”。这些大道理我们都很清楚，只是可能我们现在的生活节奏太快了，使得人们多少在忙碌的生活中变得略微有一点麻木。当然。 依然有很多很清晰的人，时刻在自省，时刻在思考生命的意义是什么，我的人生理想是什么，我现在眼前应该做的事情是什么，我应该怎么去做？那么这次呢，我不像前几期说的那么快，因为现在已经很晚了。但是知道一定会有一些人傻乎乎的和我一样，我是傻乎乎的讲大道理，也有人傻乎乎的听大道理，然后充满鸡血面对第二天早晨的太阳。 哎，这我就很高兴，非常好。那这次我们就先聊到这儿，咱们下次再聊，拜拜。